Saki tikai vienu vārdu, un tu redzēsi izmaiņas savā dzīvē. Saki tikai vienu vārdu, un tu būsi atpestīts savā dzīvē. Saki tikai vienu vārdu, un Jēzus ievedīs tevi paradīzē. Saki Jēzum piedod.